Sadapkaran jiwa, sadapkaran langkah, sadapkaran fisik, sadapkaran misi. Ayo kita bangun bersama. perang nih perang nih kabutnya ya Allah perang udah mata tas kasih kamu